学会了这个正蹬组合，你就是神！大家好，我是你们的 H 导师韩博维，这是谢放老师。Hello，为什么这么说呢？因为很多朋友的正蹬真的太狗屎了，真的特别烂，而且很多朋友其实打击技术特别好，就差正蹬啊。但是正蹬这个左腿扫踢落地之后直接起正蹬是一个非常棒的、非常冷的技术，而且真的很少有人会在你踢完左腿，很多时候对方会尝试一个扫踢反击，在这个过程中，哎，你左腿扫踢落地直接起正蹬，对方失去平衡一屁股坐在地上。在我们的线下培训。 里边其实我经常跟大家实战用这招，很多运动员、很多教练都是以前特别棒的退役运动员，包括一些现役的朋友。然后呢，其实大家都没见过这招，所以说反复吃这套。那如果你在国内没事闲的会这招，那有多厉害？怎么练习？你要先尝试熟悉这个技术，在原地尝这个技术，看能不能掌握它的协调性。然后我们再让你的教练或者把师在移动中这样去给你喂把，就做左腿扫踢，左腿正蹬，尝试切换各个角度，在擂台的各个位置，让你适应在战斗中去使用。最后。 再把拳法搭配进去，OK，拳法配左腿扫踢，左腿正蹬，当然按我们的欧式那个逻辑的拳法搭配各种拳法和腿法，最后。 也是以左腿扫踢，左腿正蹬结束，但是这个搭配的逻辑实际还是同样逻辑，只是变了不同的变化。好，这样练习，我相信对你会有很有好的效果。但是再怎么练习，记住这些技术实际都是技术元素，你还是不能每天就啊，我今天傻兮兮来训练，我练技术。妈的，这个技术又打靶又打沙包，好像我吃饭一样。这今天吃鸡肉就彻底吃鸡肉，不是我们要把它搭配进呃相应的呃佐料、相应的配菜。那怎么做？就是我们的教练培训教你的东西。如 如何把这些东西零件搭配成一辆法拉利，搭配成不同样的汽车这种感觉？所以它是一个体系。像有机会能来到我们的线下培训来练习啊！你看什么看？没事过来参加一下嘛，好吧？好，感谢收看，我们下期见。